Joo, täällä sitä ollaan OCF talviajopäivillä Joutsassa. Paljon oppeleita, hyvä meininki. Osa vähän jumissa tuolla noin. tosiaankin kannatti tulla tännekin. 200 kilsaa oli matkaa himasta, hyvin selvisi tänne näin. Vaikka onkin aika kesäkäyttöön tehty vekotin ja ajoin tänne näin, niin lämmöt oli semmonen 63 astetta. Et pikkasen olisi välillä olla vähän vilposta, mutta muuten niin auto kyllä pelasi ihan hyvin. Käy vielä katsoa vähän tuolla toisella varikolla, että minkälaisia vekottimia siellä on. Suuri osa on kyllä nyt tuolla ajelemassa. Astra ja muutamat omegat täällä näin parkissa. Sitten on vielä varikkoalueet muutama kuvaa. Katsotaan vielä seuraavaksi vähän ottaa kameratelinettä ennen kuin aletaan hommi. Kamerateline oli ihan tätä varten tämmönen spessuteline. Ja sit mulla on ulkonpuolinen mikki siinä, että ei tulisi noita tuulen suhinoita. Veikkaan, että toimi kyllä aika hyvin. Ainakin mitä kattelin tota videoa, niin näytti siltä, että Ihan hyvin toimii. Kamerateline on kiinni tuolla alhaalla. Tähän autoon on tehty semmonen tavallaan häkki tonne taakke, mikä on vetokoukun tilalla ja sitä pystyy sitten tunkkaa tosta noin. Ja sit siinä on toi hinauslenkki siihen tehty. Steinmetsin lipassa ei ole enää sitä reikää hinauslenkillä, niin piti tehdä tommonen ratkaisu siihen. palkintoja. No niin, palkintojen jako. Sehän myy on. Niin on, kun se anna tontille näkemään. Se näkee mustaa. Se jotain on kilpailusta. Kyllä se on varmaan oikeasti mistä vaan. Niin siis se myy sinne. Eikö? Niin se minkä haluaa Se minun paska. Vai se laittaa? No oli se kyllä. Tuossa on levi. Ei millä ajalla niinku tää korostus ja Ei siis kunhan kysyin. No, se oli minuutti 9 sekuntia ja 27 sadastusta. Se katsoo. Tää on nyt se taito. Sitten ajotaidosta seuraavaksi tullut, toiseksi tullut, Risto Vittola. enää jälkeen. Ajalla yhdeksän ja 26 sadasosaa. Aika tarkoin. <laughs> Ajotaitokilpailun voittaja Janne Viitanen. Ajalla 1.06 me ollaan tuosta on pari ämpäriä ja ajateltiin, että luisukumppuja valitaan täältä sit oman maun mukaan, niin tota, ykkönen, takas, no joo, kakkonen, Niko Lehtinen. Kakkonen aina. Mene sinne takaisin. Luisukumppu voittaja, Jonni ja Malmeri. Oho. jotkut ja, ja Ai saakeli. <laughs> se olikin painavampi. Kiitos kaikille osanotosta. Päivä jatkuu vielä ja saa ajella ihan mielin määrin. Ei ole pakko lähteä kotiin. on mukavaa, että olette tullut näin tankoon joukoin paikalle. Kiitos. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Joutsasta on nyt kotiuduttu ja pääsin takaisin. Oli liukasta takastulomatkalla, mutta pääsin ja auto pelasi sinne mennessä ja takastulosta. Menomatkalla oli vähän ongelmaa, seokset oli vähän rikkaalla ja pikkasen oli jumissa ja levähdyspaikalla. Se on aika pientä, kumminkin 4,5 kilometriä tuli mittarin tosta noin. Ihan tommonen kesäautolle sopiva talvireissu. Hyvin meni ja hauskaa oli. Kamerateline toimii ihan hyvin siellä. Ja tosiaan mä olin ajatellut etukäteen sitä kamerahommaa silleen, että olisi makea kuvata, kun takana tulee auto. Ja, ja pitäisi kertoa sitten niille, että kuvaa. Mutta sitten mä jotenkin unohdin sen, kun mä sinne painon päälle saavuin. Kyllä mä nyt sain muutamasta autosta kuvattua sitä, niin ihan hauskaa materiaalia tuli siitä. Että jos tosiaan jossain tapahtumassa näytät, mä oon siellä kuvailemassa, niin tuu ihmeessä sanomaan, niin mä voin kuvailla vähän sunkin ajoa siitä. Niin, sit saa kyllä hienoa materiaalia. Ja itse tapahtuma meni sit mun kannalta niinkin hienosti, että sain ihan pokaalia ja sitten tommosen pesuväline setin. Ne onkin tarpeen, katsoa tota tätä autoa. On kyllä suolassa. Ne tulee hyvään käyttöön. Kiitos niistä. Jos tykkäät, niin muista tilata kanava ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moro!